estão? Estão bem? Hoje eu vou jogar The King of Fighters 2002 e ele será online, pelo Fightcade. Vou fazer uma FT3. Peço para que vocês assistam o vídeo até o final, deixem seu like, se inscrevam e compartilhem com seus amigos e amigas. Então, bora pro jogo! pessoal, eu sou o Player 1. Eu quero a temperatura máxima tá jogando. Caiu bastante, bastante sangue. Tá. Calma! Nossa, tá nem usei a temperatura máxima. <laughs> a temperatura é mínima? <laughs> vem, que eu tô bem preparada. Daimon vai dar uma surra em você. Você matou a temperatura mínima. Eita! Você vai levar a baiana de pau na cara. Fica. Vem que vem. Ai, tá pensando. Ah, morreu ainda. Vá, parada de pau, morreu. dela. Eita! Ah. Não. eu tô defendendo aqui, acho que pra chegar aqui perto dela. Hum, impossível que eu vou... Morre logo! ワンファイトレイキーレイちょろいぞえいえいえいえい好きなんでしょこういうの好きなんでしょこういうのファイトってねこういうの Vai de novo. Lá, lá, lá, no golpe. Essa menina também é foda. ah! Toma, morre logo. Você matou minha amiga. Viu? Fica quieto, você. Tá. Eita, assim também não. Olha. Tá. É esperto, também. Ele tem esses dele. Putz. Não! Vai sozinho! Ih! Eu tenho que bater Toma! Vai logo! Quase que eu morro. Round 1, fight! Ih, morre aí. Vixe, bravo. Tá esperto, vai me agarrar Eita! Ai, ele saiu do meu golpe! Trabalhador tá, do pau tá foda! Tá prelo! Toma aí, ó, eu também se agarrar! Tá, matar mais um alguma coisa. Ai, ele vai matar. Puxa vida, não é possível. Eita, vá, morrendo no agarrão. <laughs> Beijinho pra você. Round 3, Tá. Nossa, coitada da menina. Yeah. Salvador vai matar todos aí que sobrou. Só porque matou os meus amigos. Eita! especial comigo. E vai mais sangue. Se nada! Ah, vou morrer! Ah! Round one! Fight! Fazer massacre! round two, fight! Eita, vamos ver como vai ficar essa luz. Bate já tá morrendo, cara. Aí, cara. Matar esse Dali. Cuidado com... com essa garra. Né? Toma um... Eita! bom? Pula aí. <laughs> Porradona. No meio da bunda caiu lá longe. tá doido e não gritando ainda. Então ah! Como assim, meu? Agora eu vou vingar todos os meus amigos. Ah! Olha, tá pulando aí, ó. Vai nem pra eu agarrar. É, pessoal, não foi fácil, mas foi boa a jogada. E é isso aí! Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe o seu like, comente e compartilhe com seus amigos e amigas. Então, até mais! Tchau!